холодно, мама. Мне так холодно. Oh, <laughs> Скучаю по тебе, мама. Но я не тем, что ты хотел. И извини за то, что был недостаточно хорош. I love you.